Grazas, Presidenta. Bo día a todas e a todos. Como non iba a ser de outro xeito, imos apoiar a moción presentada polo PSOE porque consideramos que o problema do tratamento das augas residuais é un problema de grande magnitude ambiental e unha gran responsabilidade da propia Administración polas repercusións medioambientais de saúde, económicas e laborais. E sí, eh, concordamos cos puntos presentados, eh, tamén sabemos que se fixo un esforzo non considerable para adecuarse á normativa eh, europea que todavía sigue, pen, sigue pendente. Non? No último pleno tivemos a intervención da conselleira eh, que nos fixo unha chega, unha información sobre o número total de depuradoras e aquelas tamén que estaban ubicadas nas Rías Galegas, non? que son centros de produción eh, económica, sobre todo polas actividades marisqueiras e, e pesqueiras e tamén pola calidade da propia auga. Mais todavía quedan eh, moito traballo por recorrer. De feito, en Galiza sempre vai a cola do conxunto do Estado e tamén da Unión Europea. Tamén se nos dice que a maioría das aglomeracións de, maiores de 15.000 habitantes pois está o 100% cuberto e que nos fala tamén dun porcentaxe de augas eh, en suposto bo estado. Mais eh, este tipo de información eh, é incompleta porque se nos ten que facer outro tipo de achegas como se atopan eh, as condicións reais eh, neste tipo de, de saneamento. E si existe unha realidade onde dous terzos das propias depuradoras funcionan mal, non? Eh, tamén é certo que debemos contar con outro hándicap, no, eh, unha peculiaridade da nosa terra, non? que é a poboación dispersa, non? porque tamén moitos pozos negros e fosas sépticas pois eh, teñen unha captación das aguas residuais domésticas e non só no medio rural, sino tamén no ámbito urbano. E tamén moitas augas non pasan pola propia edad, ou as depuradoras, como dixemos antes, non son capaces de procesar non? todo este caudal. Si que é certo que Galiza se atopaba a, hai uns anos, no 2009, eh, como a última comunidade con porcentaxe de fogares do Estado que estaban conectados a redes públicas de abastecemento. E falamos de moitos millóns de euros non eh, investidos, moitos millóns de fondos europeos, co suposto objetivo de acometer o saneamento real das rías. Non? se mostra unha xestión indebida e, aí temos o feito non a propia contaminación das rías, a construción de redes unitarias que contaminan as augas pluviais ou misturalas con augas residuais, un consunto de depuradoras deficitarias, cando non inoperativas, ausencia de interconexións que permiten trasvasar auga contaminada nunha depuradora a outras en caso de avería, ausencia total de predepuración de augas industriais, a falta de mantemento das redes xenerais, os erros na instalación de colectores e as avarías nos bombeos, parece man, non parecen maneiras, dende logo, de conseguir melloras. E despois, a propia privatización do saneamento e do abastecemento das augas municipais, modelo de liberización dos servicios públicos que tanto agosta neste país, que provoca que Concello e a propia Administración Pública se desentendan das súas obrigas e que as empresas concesionarias incumpran os seus contratos en materia de construción de infraestructuras e canalizacións ou aposta en funcionamento de fases de depuración, como pode ser o tratamento terciario bacterolóxico instalado como un exemplo foi na Edar de Cangas. Os obxectivos economicistas que marcan a empresa privada se traducen en falta de inversións en mantenimento, en inoperatividade puntual de sistemas de bombeo e depuración de aguas residuais, que especialmente cando chove non son capaces de eh, facer esta función, non diluíndose dun xeito oculto e unha vez máis verten no propio medio acuático ou mariño. E xa non falemos de escándalos como acontecido ano pasado, o descubrimento en Ferrol, que a propia depuradora que tiña anomalías de construción non depuraba e aínda por riba cobraba o tributo, non? Evidentemente, concordamos coa derrogación dos novos tributos de legislación de augas ou problemas de desinfección atopados non en agua, eh, nas propias estacións como acontecía en Sada ou no Concello de Sedeira con problemas de bombeamento ou a propia edad de Santiago non donde a 50% da auga volve ao río sen depurar. E xa non falemos sempre das ameazas eh, da, coas multas da Unión Europea por non eh, cumprir a propia normativa. Xa non falemos de as excusas, que como é historia interminable, non? Eh, de falta de compromiso da propia xunta, por exemplo, coa depuradora dos praceres na ría de Pontevedra, que xa non é só un problema de contaminación, pois aquí estamos falando tamén de miles de persoas que teñen unha fonte de ingresos que extraen directamente da, da propia ría. E tamén da revisión non? que supón as obras realizadas hai máis de 20 anos que necesitan renovación, tecnoloxías de depuración que xa están obsoletas, sanamentos en momentos de choiva, que en moitos casos non funcionan. Evidentemente, Debemos eh, buscar un modelo alternativo baseado na instalación de estacións depuradoras de escala sustentables, espalladas territorialmente polos emplazamentos máis aceitados e respetando as distancias mínimas de casas fixadas por lei, que, por exemplo, a eh, depuradora de Pontevedra eh, non cumpre. E, sobre todo, que pedimos, aparte dos puntos presentados, colaboración e cooperación para que todas as administracións teñan este tipo de información e a podan aportar á cidadanía. Moitas grazas.